你得有智慧的运用你的能量。你将发展出这么多的个人力量在你内在，你犹如君王一样行走，因为你内在的力量让你那样行走。三个新年小提示，让你成为强大的人。人这一生能走多远？ 在物质层面、灵性层面，或是别的任何维度，本质上是由你能爆发出多少能量来决定的。有很多很多的人，拥有很多能量。 但是却没有智慧或必要的系统，在他们的内在之中，去将这种能量转化为一种个人力量。力量与别人无关，力量在于你。你有多少潜在力量，决定了你生命的强度和深度，以及你在生命中会变得有多有效。 无论我们选择在何种领域运作，如果要获得这种力量，你得有智慧的运用你的能量。能量可以累加成力量，借由必要的智慧和我们使用的必要工具，就可以做到。否则，能量会消散。 只是因为无穷无尽的思考、无穷无尽的反应和焦虑。请你观察一下你的日常生活，一个很简单的方面，比如说有多少？你一天说话的字数有多少？你从来没有数过哦，你得数一下，你得数一下。明天做个估计，从早到晚。 看你说了几个字，后天减少百分之五十的字数来讲同样的内容。你不是减少和别人的交流，你仍在交流，但是只减少百分之五十的字数。你的语言技巧肯定会提高，并且你会发现，你将发展出这么多的个人力量在你内在。你看，有科学证据表明。 现在你的能量中有至少百分之二十，就在你放松的坐在这里时，被你的头脑给消耗掉了。如果你降低这一个消耗，让你的头脑不再进行不必要的波动，你知道，不再一直疯狂的到处乱窜。如果你的头脑学会了静止不动，静止不动，并且只做需要做的事。 那么你将发展出强大的个人力量感。现在你还无法让你的头脑这样做。如果你试图阻止它，它会窜得更加疯狂。至少先让你的身体这样做，让你说话的字数和身体动作都减少百分之五十。如果你想看这个就看这个，如果你想看那个就看那个，但不要这样子，对你的身体和你的言语。如果你能这样。 慢慢的，这也会在你的头脑开始显化。你的头脑不会做不必要的事。当你不知道不必要的事实，你所拥有的能量将慢慢的自我转化成潜在的力量。为了发展这一力量，你所练习的体式，你所做的拜日式，如果你在做的话。 或者你在做其他的练习等等，本质上是为了发展这一力量。这一力量不应该因为不必要的举动而消散。现在，你不能减少头脑中出现的想法的数量，那也可以。如果你只是在你内在带入回想这一简单的唱诵，如果头脑开始变得疯狂，只需唱诵一段时间。 创造特定的回响，你会看到这将产生巨大的个人力量。如果你内在没有这种力量，你就无法突破生命的各个维度。生命现在，对大多数人而言，神性只是句经文，而不是他们生命中活生生的体验。如果要它变成活生生的体验， 如果像造物主那样强大的东西要进入你的体验，那么你内在必须有某种力量感。我们必须始终明白这一点：力量与控制无关。力量在于变得有效，力量在于变得强大。只有当你内在带有这种力量的潜能时，你走过这一生。 不管你的社会地位如何，不管你的经济状况如何，不管你的物质条件如何，你犹如君王一样行走，因为你内在的力量让你那样行走。工具一：减少百分之五十的字数。工具二：减少百分之五十的动作。工具三。 唱诵。